è il tuo primo ricordo legato alla danza? Oddio. Ah. Il mio primissimo ricordo è ricevere una zolletta di zucchero se eh, facevo la spaccata. A, credo 4 anni. Ok, e c'è un, una musica, una canzone una colonna sonora a cui sei particolarmente sente legata o che per te è importante per la tua vita o per la tua attività professionale? È una colonna sonora costante, si chiama Matteo Cusinato, è l'altra faccia di Artemica Satellite che eh, crea la musica dei miei lavori e, ed è un work in progress continuo anche quando si, nella vita di ogni giorno. Diciamo, sono le sue musiche in realtà. E ehm, per te la danza, se, fosse, se potessi descrivere la danza eh, in tre passi, in tre passi, movimenti. Quali, esatto, o movimenti, come preferisci, quali potrebbe essere? Puoi farmeli vedere se ti va. Mi segui? Sì. Uno. due e tre. Ok. e se adesso potessi scegliere qualcuno con cui danzare, con chi ti piacerebbe danzare? Se potessi scegliere sì, adesso qualcuno sì, sì, con cui danzare con te? <laughs> Grazie.